ロート製薬公式 YouTuber のネバセイココロです今日は音へのドッキリ企画ですどんな企画かというと会話の中に香水の歌詞を入れまくったら音は気づくのかドッキリイエーイ今年大ヒットした曲エイトさんの香水皆さんもご存知ですよねね 今から撮影を始めるんですが私とあとは撮影の前にいつもダラダラおしゃべりするんですよその雑談の中で私がさりげなく香水の歌詞を入れ込みます音はどこで異変に気づくのかあるいは気づかないのかという企画になっておりますそれじゃあもうすぐ音が来るのでスタンバイしたいと思います頑張るぞ なあ、音、聞いてよ。んゆみちゃんって覚えてるどのゆみちゃんお姉ちゃんの高校の同級生なんやけどさ。はあ。うん、その子が夜中にいきなりさ、いつ空いてるのって LINE してきて。うん。君とはもう3年くらい会ってないのにどうしたのって聞いてんけどさ。 君って呼んでんのユミちゃんも昔を思い出してたんやろな二人で海に行ってはたくさん写真撮ったねって LINE 来てああそんなことあったなーって懐かしくなったないやもうあの頃はさお姉ちゃんもめっちゃ純粋やったなーってあそううでも見てよ今の僕をクズになった僕を姉ちゃん昔に比べたらクズになってるやろそこまでじゃないんじゃない僕ん さんは相変わらずずっと昔話してくるねん昔の写真とかいっぱい送ってきてさだからそんなに寂しいんやったら今度会おうかって聞いたんそしたら何て言ったと思う何て言ったん別に君を求めてないけどって言ったんやでえひどない <laughs> ひどいねいやひどいやろ、あ、まあ、その後さ横にいられると思い出すって書いてきてえもうゆみちゃん言ってることめちゃくちゃで意味わからんからさいやほんと今日どうしたんって聞いたら一言だけ返ってきてん その香水のせいだよってん <laughs> それそれってさん <laughs> 何何これどういうこと <laughs> わからないどういうことはいというわけで会話の中に香水の歌詞を入れまくったら音は気づくのかドッキリでしたいや全然気づかなかったでしょ 回してたんだよえそうだったのうわ道りでおかしいと思ったびっくりしたびっくりした、いつものねトーンで関西弁で話すから多分回ってないと思ったんやろうけどびっくりしたもうびっくりして目痛いわえ痛い目痛い目が痛い目痛いそうだもう姉ちゃんがドッキリなんて仕掛けてくるから目痛くなっちゃったよおっとそれブルーライトダメージのせいだよえブルーライトダメージのせいそうパソコン画面から出ているブルーライトは目にダメージを与えて炎症の原因になるの んなにパソコン見てたかないやおっと昨日の夜スマホずっと見てなかったそういえば夜中にいきなり LINE が来て長時間スマホを見てたやっぱりそれが目の痛みの原因よそうだったのかくそ僕はなんてことをやってしまったんだおっと大丈夫よ姉ちゃんでも見てよ今の僕をクズになった僕を目を傷つけてまた涙流させても何も感じられなくてさ ほんとごめんおと別に謝罪は求めてないけど <laughs> 疲れ目と聞くと思い出すそれはパソコンスマートフォンのそのブルーライトのせいだよ姉ちゃん俺俺どうしたらいいんだよ音決まってるでしょあれを使うのよあれコンタクトの目疲れてませんかええー、そこでデジアイ コンタクトの疲れやブルーライトダメージから目を守ってくれる3つの有効成分ロートデジアイコンタクトスマホ疲れにはデジアイやでロート茶番に巻き込まないでください <laughs> 楽しかったでもでもこれは全てアドリブですよ皆さんえこれアドリブです台本とかないんです本当にいやいやいやあのさ何なのこれ雑いや楽しかったでしょ多分見てくれてる人も楽しかったと思うそうかね、うん、結局だって宣伝じゃんこれちょっとグダっちゃったところはあったけどまあそれが